Abang Mak, bangunlah sebab nak subuh ni. Nak pergi sejik. Hari ni betul molek. Sebab timen sejik timen Pak Abu tu ada kehuzurungnya. Hari ni kita suruh Abang Mak ganti tempat dia jadi timen. Ah, sengerti. Kita suruh Samak jadi timen. Sebab Pak Abu tak boleh mari kehuzurungnya. Ha, ah, kena Samak muda, Mak. Ha, aku tak boleh, weh. Tak boleh warna, Abang Mak. Sebab bemak royak bemak anak pondok yang kecil. Tak ke tak leh bemak. Sengoti aku dengan sama ke bukan main-main. Tujuh putih sejak dia sok mau jadi timai. Eh, ha sama kita kacak raka. Sama ni bukan main-main okey. Ya lo lah, ya. Aku ke ni. Kalau aku jadi timai ke. Okey ke masa umur sain. Tu lah mau tengok abang ah, mak. Duk kedai kopi sok mau tu macam mana duk sejak. Ah, bukan waktu dia lagi gitu. Minai dulu. Ayolah ah, kerja. Ya. Mari, mari kita pergi. Mari kita pergi. Ah, kita teh tikme kita hak baru. Oh, kita sedang mandek sabar sujik ni. Ah, ah, ah. Apa mak mu tiup mak? Aku tak boleh yang masjid ni besar Hmm, besar kecil Oh, tu lah Mak, aku comel belakang Nak sabuk tiyo Hmm, lah mak Aku tak boleh Waya, aku tak boleh tak leh guano mu kata tujuh butir sejik menjadi timah tak ke tak leh aku tak ingat lah mula boleh ha lagu tu dia hukum mak molek ni mata kira mula tadi kala ni serupa kalau kita mu ni mak buat lah. kalau buat pulut lu yang makan kak mu orang lain boleh putih isi habisnya kau mu Oh ni lah Memang orang mau tahu Ni orang panggil Tok Rubah Jidah dan Jahir ni Tok Rubah tapi Kru'eh tahu Hadis tahu kalau gitu makannya tak boleh lupa baik dia. Oh, malu kau orang macam tu memang. Tengok pakai ya kau jumpa siapa ke ibu kaki. Pada kata tu lah sakit. Pala je hitamnya perut masing-masing. Ah, mu tahu ya. Apa pun masak buah. Ha, ha. Dia suruh aku buat apa orang tahu Aku bukan tak tahu Mak tahulah sekarang dah aku tu Untuk buat diri aku tu Tapi aku tak say Mungkin mu boleh pada aku Mu rayak, mu rayak boleh pada aku Aku benar lah Mungkin aku nak rayak tak boleh Mungkin aku telur sikit kecek ke Mu olehnya. Eh Syahid punya kata Ada orang ngatik rumah bapak paruh dah Eh? Kau dia? ada yang ngatik orang oh, tahu ah kalau aku juga dia awas memang aku tu sama bunyi ngatik lagu tu nak gawar dia nak makan dulu pedia pedia pedia saya he bukan sama ni sama lain tak uti kecek he pedia ya? amo bunyi sinar epak nak tubi pula Ah, punya kabak. Kira wes puluh pun nak tubi juga, eh, sungguh. Mau tahu di mana, mak, nak tubi. Ah, tak kira ya. <laughs> tak kira ya, oh ya. Ah, kula kutu gak biar mak. Kita ucap terima kasih banyak. Nah, mana beli CD Anumansi. Keluar eh, Sina Ilehan. Sengati wey, sengati wey. Pakar beli wey, pakar beli belakang wey. Orek. <laughs> Ketulu, ketulu. तोलबा हाजी डाले जाहे तोलबा हाजी डाले जाहे हाजी जगो डूडो बुचू नाती तू पुंगो